いよいよさいよいよさいよいよさっていうのがあるんですねさあいきますよお願いします眼中古神八宮八鬼五葉御神陰陽に証言し外気を譲り払いし市中神を禁護し 古神会へ悪鬼の払い鬼道霊子を死に消徹し眼中古神安鎮の縁ことを務めて無能霊真に願い立てますそだはっは。ノ Caesar. 一応ねブロードウェイを意識してセクシーな踊りを作ったんですけどそう見えないと祭り 林、陽、 しょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ 乾杯大崎落第市開催おめでとうございます遊ばしてもらいます目いっぱい遊びますよろしくお願いいたします とうございました。ひとまずり会でございました。ありがとうございます。